Окей, цитать, цитать меня Я люблю смотреть. Я люблю смотреть. Вопросы, с которыми озабочен. Сколько ты зарабатывал? Сколько ты зарабатывал? возможно, не нравится Кому-то может же казаться Сравниваем вкусы дешевых альмаров. Обалдеть, это... Нет, конечно, Внешне, может, не всегда похоже. Вообще с Хованским это сняли, Вообще заебись. Какая-то Срача ради хрена. Это, это. Ну, залысины, залысины Снейла, это тоже потенциал. Ольга! Ольга, Ольга, Анальное порно голосами мультя. Моя новая реакция на мужа. Ты, сука, должен пожирать информацию. Конфликты, дисы, конфликты, дисы,

Спасибо, YouTube. Вообще заебись. Я не могу понять, кто такой. То есть вот у меня вот напоминает не тому, кого. Вот скоро будет просто написано говорить, что Кузьба сыграл всех. Потому что а уже его переплюнул. Серьезно, я хочу понять.